好歡迎大家收睇今集，我哋會睇嘅咧就係 Beethoven 所寫嘅 Spring Violin Sonata。咁呢首曲咧係好出名嘅一首寫俾小提琴嘅奏鳴曲啦。咁亦都係咧 a t s y l l a b u s 裏面嘅其中一首。咁我哋今日咧會睇嘅咧就係 First Movement。一開始咧，大家聽到呢一個旋律，佢確實咧係會令人咧諗起春天，好似。 風一樣，好似春天嘅微風。但係咧，呢一個旋律咧，乍眼睇好簡單啦。真係拉嘅時候咧，係難嘅，要手指咧好乾淨啦個動作。如果唔係咧，就會唔平均啊，有啲音咧快咗，有啲音慢咗。同埋咧，大家拉開始嘅呢兩個小節咧，唔好俾嗰個兩拍影響到，唔好見到個兩拍咧就好似停咗，冇再去諗之後嘅 semiquaver。 你應該係拉緊呢兩拍嘅時候咧，用半拍去數嘅。One, two，得得得。你就淨係就咁拉咧，我自己都聽到嗰啲 semi q u i v e r 咧係唔平均嘅。點解我哋話練琴有時誒有人可以練到咁耐咧？佢哋就係着重呢啲細節，到底可唔可以真係好平均咧？ 如果完全咧，好似拍子機咁樣咧，咁又好似冇生命。咁但係至少你拉嘅時候咧，你呢八個音咧，尤其是最尾嗰個音咧，你要聽得，你要好清楚聽到佢先得。然後你會發覺咧，如果我要聽到最尾個音咧，原來我係要做少少 crescendo。另外，我哋講下咧用功嘅多少。 你話份譜咧係寫住 piano，到底我應該係用少啲弓啊，定係用多啲弓啦？嗱，呢條問題有啲奇怪。可能你話好咁 piano 咁就梗係少弓啦，但係咧大家比較一下，如果我少弓做出嚟嘅細聲，同用多弓做出嚟嘅細聲咧，係好唔同嘅。One two，或者個感覺上好唔同。One two。 同埋， <laughs> 我諗你都會覺得第二種係好啲或者係似啲啦。點解咧？第一種咧係好拘緊，我唔知有啲曲咧可能係要表達嗰種好誒懸疑嘅氣氛，piano。咁嗰陣時咧，你嘅弓就要少啲。但係喺呢一度咧，你一定要用多少少弓。第五小節。 呢個一拍係飽滿少少嘅，要每一次你有一句新嘅就吸氣，而你個吸氣咧一定要等於一個一拍，你吸氣嘅速度要係一個一拍，多。多 然後有一個半拍，咁你呢一度咧你就用半拍嘅速度去吸氣，Three, 仔細睇咧，第一次咧係有 piano，咁但係第二次咧係冇嘅，即係呢一句。咁或者大家咧喺要喺份譜嗰度咧要寫，可能係寫 m e a s o forty 啊，咁樣提自己，唔好嗰度加個 d i m i n i s h 亦都要睇下你用嘅嗰個版本啦。如果可以嘅話咧，參考下 Baron Writer 嘅版本啦，係最接近原著原本作曲家嗰個功法啊嘅指示嘅。其他版本咧，好可能咧係經過 editor 嘅修改。如果你真係好想證實下哦，睇下呢一段 Beethoven 有冇寫大細聲嘅話，咁你咧就要睇下。 b a r o n w r i t e r 呢個版本啦，或者甚至咧係 Beethoven 真係佢自己作曲嘅時候嗰個五線譜嗰個手抄本，咁咧我諗你喺 IMSLP 呢個網頁網站嗰度咧係可以免費咧係睇到 Beethoven 嘅原稿係點樣寫嘅。千祈唔好拉四個、拉六個一模一樣嘅半拍。 係冇錯，份譜係冇寫 crescendo，但係如果你真係唔加 crescendo 咧，係好唔自然嘅。然後呢個一拍要長少少。突然間嘅 piano，然後。

嗱呢度咧去咗 minor 嘅一段，因為去咗一個高嘅 octave，咁咧嗰個感覺咧係要肉緊好多嘅，尤其是去到依然啦，three four，突然間。 睇到咧，突然之間嘅 piano 好似同你開緊玩笑，前面嗰啲原來唔係咁嚴重嘅嘢，你甚至可以咧用多少少時間。如果你嗰度咧可以等百分之一秒嘅話咧，人哋會啊嗰度有咩事發生咧？人哋會想繼續聽落去。 喺度平均，我要保持同一個把位咧，定係保持同一條弦咧？有時咧，你就要取捨。